Witam Was w kolejnym odcinku Semilak Expert. Wiosna zawitała do nas na dobre. Ma się ochotę aż zmalować coś pięknego, tym bardziej, że inspiracji nie brakuje. Zapraszam Was na kolejną dawkę najmodniejszych trendów w tym sezonie z wykorzystaniem najnowszych pyłków Semilac Fresh Holo. Zaczniemy od propozycji w trendzie tumani. Już nieraz pokazywaliśmy Wam, na czym polega ten trend, ale krótko to sobie przypomnimy. Tumani to niekonwencjonalne połączenie dwóch wzorów. Jednego geometrycznego, a drugiego łagodniejszego, składającego się z motywów natury. Możecie zatem połączyć na przykład kreski z kwiatami. Dziś przedstawię kolejne kolejną propozycję w trendzie Tumani z wykorzystaniem nowego pyłku Semilac Flash Holo 690 Silver, który w słoneczny dzień będzie pięknie błyszczeć. Zanim zaczniemy zdobienie, przyjrzyjmy się naszym nowościom z bliska. Do wyboru macie trzy nowe pyłki Holo w kolorach pink, silver i blue. Dzięki nim nadacie niesamowitego błysku Waszym stylizacjom. Co ciekawe, wszystkie lakiery hybrydowe Semilac mogą być kolorem bazowym dla stylizacji z pyłkami. Macie zatem nieograniczone możliwości. Na poprawnie przygotowanie przygotowany paznokieć, aplikujemy bazę Extend i utwardzamy 30 sekund w lampie 48 na 24 Aplikujemy kolor 001 Strong White na całą powierzchnię i utwardzamy 30 sekund. Bezpośrednio na utwardzony kolor za pomocą semistika wcieramy Semilac Flash Holo Silver 690 w całą powierzchnię paznokcia. Nadmiar omiatamy miękkim pędzelkiem. Całość zabezpieczamy topem No White. Na holder nakładam pokropli z bardzo wiosennych kolorów 272 Powder Pink, 0,23 Banana i 280 Medium Violet i pędzelkiem N05 każdym z kolorów malujemy kwiatki. Dla bezpiecznej aplikacji zalecam utwardzanie każdego z kolorów osobno, aby płatki kwiatów się nie zlały, a kolory nie zmieszały. Następnie mieszanką czarnej hybrydy 031 Diamond Black i Semi Artu Black obrysowujemy płatki wcześniej namalowanych kwiatów za pomocą pędzelka N0003. Utwardzamy 30 sekund. Do holdera dodaję krople semi-artu białego i przy pomocy sondy numer 1 wypełniam środek kwiatów stawiając delikatnie kropki mniejszą końcówką. Natomiast większą końcówką sondy wypełniam resztę czarną mieszanką. Utwardzamy 30 sekund. Całe zdobienie zabezpieczamy topem No Wipe i ponownie utwardzamy 30 sekund. Propozycja tumani gotowa. Idealnie sprawdzi się na te wiosenne dni i wywoła nie jeden uśmiech. Teraz przejdźmy do zdobienia w trendzie animani. Nadeszła wiosna, a wraz z nią bardziej nasycone kolory. Przedstawię Wam motywy zwierzęce w nieoczywistej odsłonie i kolorystyce. W swojej propozycji wykorzystam pyłki neonowe. Inspiracją do tego zdobienia są łaty żyrafy przeniesione na stylizację paznokci. Przejdźmy zatem do zdobienia. Na poprawnie przygotowany paznokieć aplikujemy bazę i utwardzamy 30 sekund w lampie 48 na 24 Aplikujemy lakier 031 Diamond Black na cały paznokieć i utwardzamy 2 razy 30 sekund w lampie 48 na 24 Dla dokładnego pokrycia powtarzamy aplikację koloru jeszcze raz. Pamiętajcie, że Semilak 031 to kolor bardzo napigmentowany, więc aplikujcie bardzo cienkie warstwy. Całość zabezpieczamy topem no wipe i utwardzamy w lampie. Bloczkiem delikatnie matowimy całą powierzchnię paznokcia. Na holder nakładamy biały semi-art i przy pomocy pędzelka N05 malujemy centki żerafy na całej powierzchni. Utwardzamy 30 sekund w lampie. Teraz wykorzystamy pyłki Semilac Flash Neon Effect w intensywnych kolorach – żółtym, pomarańczowym i różowym. Za pomocą semi-stick kolejno wcieramy pyłki wcześniej wymalowane centki. Nadmiar omiatamy miękkim pędzelkiem i całość zabezpieczamy topem no wipe. Jeśli stylizacje Wam się podobały, zostawcie kciuka w górze i zobaczcie też inne filmiki z serii Semilak Expert. Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie. W komentarzu pod filmikiem napiszcie, jakie motywy zwierzęce przeniosłybyście na paznokcie i jakich produktów Semilak użyjecie do ich namalowania. Trzy najciekawsze prace nagrodzimy trzema najnowszymi piłkami Holo. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Similac Expert.